大家好，我是毛素汐。今天呢，要跟大家分享的是我们在养生过程中会有哪些体验，还有我们要做哪些准备性的工作。现在是时候让我们对超越三次元实相的可能性保持开放了。我们可以完成我们在地球的使命，我们可以从更高的视角去完成这项工作。这些呢，都会比我们在第三次元的生活和局限中所做的更加有效。因此呢。 在第一次扬声浪潮之中，有一个选择的机会。我们会面临着许多选择的机会。我们可以选择回到地球，成为一个使用光体的扬声大师，拥有一具不朽的身体，有能力去用我们的意念显化和隐藏事物。我们也可以来回穿梭于飞船和地球之间，向人们展示奇迹。我们也可以利用以太物质进行自发性的创造。 给人们进行疗愈和做很多奇妙的事情。总而言之呢，我们成为扬生大师之后再返回地球，会吸引大量的关注，而我们从未能吸引过如此多的关注，不是吗？你所做的工作、你所做的冥想和你所分享的信息，确实起了一定的帮助。但是呢，在大多数情况下，它只是协助星际种子们再次走在一起。 它并没有对整体的人类产生非常大的影响，而扬升大师们呢，则希望有一个更加深刻的影响。所以，当我们成为扬升大师并且返回地球的时候呢，我们就会制造出相当大的轰动。当我们处于扬升状态时，我们不会受到消极、怀疑、恐惧、金钱等等这些限制的影响，我们会再次变得勇敢和大胆，这才是真正的我们。 这才是进入帷幕之前的我们，而帷幕也将从我们这里揭开。这是一个选择，我也希望很多人会像我一样接受这个选择。这并不是强制性的。我们作为星际种子，选择了在第一波浪潮中扬升，与阿斯塔指挥部在一起，在另一个服务领域服务其他众生，或者回到我们灵魂来源的地方，这都是完全可以接受的。作为扬升的存有呢？ 无论我们在哪里，我们总是会以某种形式，仅仅是通过存在或者是展示我们的临在，就可以服务众生。只是我们来自很多不同的地方，拥有不同的意识层次和不同的意识状态。我们将有机会回到我们灵魂家族和灵魂的起源处。所以呢，如果你在地球感觉到不适，你感觉这里不是你的家，这背后都是有其原因的。 请把这个呢看作一件好事和祝福，因为它会让你更加觉醒，让你期待更加多的东西来到你的生活之中。杨生大师和星际存有的光和爱将会伴随着我们整个觉醒的历程。我也想跟大家谈论一下伟大的白光兄弟会，还有目前正在工作的存有的结构层次。也许呢，你已经听说过白光兄弟会，它是一个由杨生存有构成的组织。 你可能也已经听说过阿斯塔指挥部或者扬升大师了吧？他们之间呢是有一点区别的。伟大的白光兄弟会呢是由许多曾经投生在地球的人所组成的，而那些与你们合作最密切的星际存有呢，他们都是有着在地球上转世的体验的。他们跟我们一样，他们致力于整个地球扬升的过程，因为此时此刻地球非常需要我们的帮助。 因此呢，可以这样说，扬声大师们正在做的工作有一个组织架构，从造物主开始，有一连串的指令传达至所有的天使存有和造物众神、众灵和众生。在这个地球领域内呢，萨南达则是所有阿斯塔指挥部及其活动以及伟大白光兄弟会中扬声大师的最高指挥官，这是他的服务和使命。 他是爱的统筹员，这个时候呢，在天使层面也有大量的行动正在进行着。大天使麦克和他的军团也在这里守护着，因为这个转变，他们在这里，而且他们要讨伐那些控制着地球的黑暗势力。所以你看，很多事情都在发生着，他们一直都在发生着，而他们在物质层面的显化呢，也会变得越来越明显。 随着地球即将经历其转变为第五次元，将会有更多的灾难体验，会发生更多的地震及火山，许多变化已经开始了。你可以注意到，比如说增加的洪水和地震等等，这些都已经发生了，这将继续下去，而且强度会增加。这些呢都是地球转变的一部分，他们是不可避免的，他们必须要发生。 因此呢，在这个过程当中，人类的意识也会有所变化。人类的意识呢，将会被动摇，进入到另外一种觉知的状态。他们将开始质疑自己的人生，并开始有一点点更加开放的心态。他们中的许多人都会经历这样的过程。他们中的许多人也会陷入恐慌和恐惧的状态。 扬声大师和阿斯塔指挥部在这里，他们的目的呢，就是尽可能的帮助更多人避开这些危险的体验，并且顺利的帮助地球度过这个进化周期。参与到这个过程当中来呢，也会拥有令人非常难以置信的体验。所以呢，我邀请你们每一个人都参与到这个过程当中，以一种积极的方式参与到这个过程当中，而不是以一个旁观者的姿态。 拿回你的主权，取回你的神性，夺回你因为沉降在三次元而放弃了的能力，重新唤醒你大脑其余百分之八十五的功能，加速你的原子振动扬升，并返回至你很多事以来渴望已久的全意识状态之中。参与这个过程对我们有哪些要求呢？是的，我要说这个，因为它确实对我们有所要求。 跟那些在地球上转世并且已经成功扬升的存有相比呢，扬升大师对我们的要求呢就很容易做到了。首先呢，我们必须要对神保持有一定的理解，或者对神的一些体验有一些理解，也就是对你的高我保持一颗开放的心。不论你的哲学观点如何，或者如何标签它，你必须要意识到你的创造者和你的高我。你需要打开你的心扉。 保持一个开放的头脑，然后呢，尽自己所能，无条件的去爱自己，因为这就是扬升开始的地方。然后，无条件的去爱所有你看到的，所有你经历过的人、事、物。事实上呢，是要成为一个散发出爱的人。你们很多人都是如此美丽，所以我这么说，是有点多余的。 尽管如此，这是一个要求。对你而言呢，你没有必要完全从科学的角度去理解整个养生的过程。事实上，即便是我，也不能在没有接受大量教育的情况下去理解它。不过呢，你们也没有必要去了解更多，超过我已经给予的有限的解释，因为它更多的是关于意识，关于从你心中表达出无条件的爱，对这个过程保持一个开放的心态。 最重要的是要有一个愿望，有一种渴望，一种渴望回归，一个知道你真正圆满的状态和完成你在地球上灵性成长的渴望，就是这些。你看，这个要求并不是很困难，不是吗？事实上，当第一波扬生发生的时候，你甚至可以在睡眠当中体验到它。你不需要成为一个伟大的圣人或者修道者。 不过呢，如果你现在不参与冥想，我会鼓励你开始进行冥想。如果你已经在冥想，我会鼓励你继续进行下去，并集中更多的注意力在这一点上。但是呢，任何人都没有必要达至完美的冥想才行。你要知道，你已经是圣人了。知道这一点，或许能让你觉得轻松一些。你要知道。 在这个过程中，你们所要做的，就是回归真正的自己，而不是发展出自己一个新的面相。而你要做的呢，就是要移除围绕在你的心和你意识周围的面纱，然后看到真正的自己。我保证，这些会很快发生在你的生命中。我也会在这一系列的分享中陪伴着你。我希望把这些信息分享给你。 并带给你足够多的体验，这样可以帮助你度过那些怀疑和困惑的时间。当然了，你的疑虑仍然会出现。如果你听到这些信息却没有对它产生一丝的怀疑，那你就不是人类了。我鼓励你问问题。要知道，有一部分的你，也就是你的理性头脑和你的怀疑本性，可能永远都不会相信这些信息。 可是呢，就信息的有效性而言，我会提供给你大量的信息和体验，尽管呢，你总会产生一丝丝的疑惑：它真的会发生吗？它怎么可能会发生？要知道，你不需要为了得到这个体验而放弃自己意识中的怀疑部分，拥抱自己怀疑的面相。当它发生的时候，你的这个面相也会体验到它，然后你就会知道了。 当然，这个过程当中最重要的，就是要爱自己。